Ora bem, a barriga de freira é aqui um, doce conventual que se faz aqui há muitos anos. Sei que se fazemos é mesmo a imitar o a fazer da maneira o original, o mais antigo, o mais antigo. Ah, de maneira que leva umas caldas de açúcar, umas caldas que leva bastante açúcar, leva gemas de ovo e, e amêndoa, ah, amêndoa picada e o pão de ló. O pão de ló é um pão que se faz, pão de ló, pão de ló tradicional mas eh, tem que ser um pão de ló assim mais seco porque, para levar as caldas para absorver eh, bastante as caldas do açúcar. É para o, o pão de ló, desfazer o pão de ló na, nas, nas, naquela da barreira pôr o açúcar por cima, o açúcar em calda, e depois fazer os ovos moles, juntamente com a amêndoa. Também se vai por cima e depois decora-se com canela e cerejas. a barriga de freira acompanha bem simples, ou com café,